minnu ma n b'a fɔ k'i y'a minɛ ka ɲa i ye min ɲini mali la n'i ye dɔ sɔrɔ o de ye tayiti ye ɔ ka wuli ka taa tunga fɛ k'a ɲini k'a sɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko titati titati de bɛ e bolo ɔ nka a bɛ du mali de la yan ala kana foyi k'i la a barika piti gimba ye a yɛrɛ masakɛ kamalen de ye o a bɛ fɔ a kabila ma a bɛ fɔ a yɛrɛ ma kalifaya maga waleya maga walewaleya maga kirifini koma jomanyu ani jomanganya dala kanba f'u farabali f'u bɛ tugula f'u la kɛ tɛ tugu kɛ la suba ni makonya suba ni nana wale manden suba tante ni dɔ sara dɔli wolo ɔ i min na a ma ka bon kojugu nka a ma bon ale ma k'i ni ce i ni ce i yɛrɛ ka mamala tanbajeri fo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba ta ɲumaga ɲuman ɔ ni de bɛ buramasɔrɔ da k'a f'i ye 2022 mobili Sakura mobili kura yiri cɛw la Gambi Sako Biba bi kuma laɲini ma bɔ Kɔrɔmansumungu la dɛ a bɔra Pete Gima la min ko k'ale ka hami ye ka jamanadenw dusukun lafiya k'u hakilila lafiya ni tulo ni yɛlɛ ye a ye ci don da ale ye masaren kamalen de ye e jɔkaramɛ kamalen de ye k'i ni ce i fa danbe ye i ni ce i kinibolo ye i ni ce i ka fɛn ɲininen ye k'ale sɔn VOT 2022 la ɔ an k'a di o b'a sɔrɔ a maralen bɛ yen a tɛ min fɛ o tɛ se ka fɛn di dɛ ganbi funisera ye yiri de ye a turulen don diɲɛ na nka a dili bɛ alijɛnɛ la bakibila ye yiri de ye a turulen don diɲɛ na nka a dili bɛ jahanama la jawan bɛ bolo kanke kanke bolo kanisi ne y'a fɔ jɔkara mɛ ye sɛkumaru bacili bin na a bɛ sa don min na jogara mɛ fara min tɛ jogara mɛ ye maaw y'a dɔn ko sɛkumaru bacili kun balolen don nka a ma ala bali k'a faga fiyewu nka ala ma sɔn a tɔgɔ kan tuguni kini sɛkumaru bacili kun balolen don nka a ma ala bali k'a faga fiyewu nka ala ma sɔn a tɔgɔ kan tuguni kini bolo y'o s'a ma amarindaw binna anw fɛ mali la yan nɔ a bɛ dugukolo jukɔrɔ nka tɔgɔ bɛ ka kɛ ka cɛw baro a ma mɛn aw kɛlen den dɛmɛ se amadu dagolo an bɛ to ka tɔgɔ kɛ ka dusu don jɔkarimɛdenw kɔnɔ ɔ baro ni an b'i fana tile la dɛ awɔ nin ye tiɲɛ ye an b'i tile la jigitanw ka baroni